Bye sister have fun here. So long आज मेरी सीरियस सिस्टर का बर्थडे है तो जैसे ही वो क्लास से आएंगी ना मुझे एक कड़क चाय के साथ उनका वेलकम करना होगा मेरी से जो थी ऐसी चाय पीती है ना जो अभी तक पीने से बनी हो क्लास में डाली और भैया can you bring me a piping hot tea at four PM sharp please अला मेरा मतलब ये था कि क्या आप मुझे चार बजे गर्मा गर्म चाय ला के दे सकते हो हाँ चलो इसी बात पे मुझे आपकी चाय टेस्ट करवाओ भैया मेरी सेजो सिस्टर की चाय में नो पानी दो इलायची और जीरो मलाई शून्य मलाई ठीक है अगर इतना ही है ना बचवा तो खुद बना लो उनके लिए चाय अरे भैया आप तो नाराज ही हो गए अरे ठीक है कोई बात नहीं भैया कहा जा रहे हो भैया अरे भैया पचास रूपए एक्स्ट्रा ले लेना भैया अच्छा चलो आपकी ना मेरी साठ ले लेना भैया भैया रुको ना सीजू सिस्टर के लिए कुछ लेट सोचना होगा